eu penso em você toda hora Que quantos segundos de você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você e no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Que esbarra em que for quem te rampa seus passos Que está desse lado para que e vier O herói esperado por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito De acaricia os cabelos, te fala de amor Te fala outras coisas, da coisa calor Da manhã você acorda feliz um sorriso cara Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Quem enxuga seu prato quando você chora esse cara Esse cara sou eu, eu O cara que sempre te espera Sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vindo teu beijo na boca, te abraço é feliz Apaixonada, apaixonado, teu olho te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu, eu ese cara sou eu Esse cara sou